შეგვიძლია უკვე რომ პირდაპირ გავარკვიოთ ერთად, როგორია ლელა მებურიშვილის ერთი დღე. და გავარკვიოთ, როდესაც ის არის საქართველოში, როგორ ატარებს ამ თავისუფალ დროს და აიწეროთ ანი გიუნტერი დაინტერესდა მსახიობის ერთი ჩვეულებრივი დღით და მასთან ერთად შეიძლება ითქვას რომ გაატარა ეს დრო და ამბებს უკვე სიუჟეტიდან მოგვაწვდის. Thank you. აღარ დაასხმები წყალი არ მიყვარს ესე ცოტა გიყვარს ესე მიყვარს დილამშვიდობის საქართველოს ჩვენ დილას ვიწყებთ ლელა მებურშულის სამზარეულოში და გავატარებ არამხოლოდ დილას არამედ თელ დღეს მასთან ერთად ნახოთ რით იქნება ის განსხვავებული და საინტერესო თუმცა ჩემთვის აღმოჩენაა რომ ლელა გახლავთ ადამიანი რომელსაც საერთოდ არ უყვარს ყავა თუმცა შემომიერთება იმედია და იმის ისევ გამიზიაროს ყავას და ფიქრებით რატომ არ სვავ ჩაის და ყავას იცი რა არის არ ვიცი არ მიყვარს ყავა უცნაურია მაგრამ არ მიყვარს ყავა და ჩაიცა მიყვარს სამხოლოდ დილით ცხავს ხავს მე კიდე უშაქრო მიყვარს <laughs> და აქ შაქარი და თან რამდენი პირველი რას გაიფიქრებ ხოლმე რა გახარებს რაღაცა სტიგმას იმისთვის რომ წამოქვიანდე ლოგინიდან ხო იცი რთულია ნიტრო ადრე ვდგები ძალიან რომ ბავშვები მომამზადოთ და სკოლაში გავუშვა და რთულია რომ სიხალასე თუ სიხალისე დილით დაიჭირო ვიცაცე მაგრამ სიმართლე რა გითხრა ჩემი შვილები იმაძლევენ მაგის სტიმულს გადავიდე დღის განრიგზე დღეს წელი დღეს განმავლობაში მე მგონი რომ ჩქარა უნდა მოვემზადოთ სამწუხაროდ ესე დაჯდოვის დრო არ მაქვს გადაღება მაქვს ფოტო გადაღება რაღაც შეხვედრები მაქვს სპექტაკლისთვისაც უნდა მოვემზადოთ და ყველაფერი უნდა მოვასწროთ ამიტომ დაგი ჩქაროთ წავა ისეთ წავა გიწუწებ წინასწარ ვაწყობ ხოლმე გარდერობს გარდერობს მაგრამ ჩვენ ისე გვიან მოვედი, რომ უკვე არაფრის თავი არ ქონა და ამიტომ ძალიან შურს ადამიანებს ვის დაალაგებულია კარაქი, მოწესრიგებული <laughs> ხა. მე ცოტა ზედმეტად ის რა ქვია, ზედმეტად მოწესრიგებული ხან <laughs> და ხან. ხშირად მიწევს ერთი ადგილიდან მეორეში გადანაცვლება. აი იმ საღამოს დაღლილი რო ჩავდივარ გამენათევის, სანამ ყოველს ძინავს, მე ჩემებს ამოვალგებ ხოლმე თუ რაღაც გასარეცხია, უკვე გარეცხილია მეორე დღეს და ხო ესე მოწესრიგებული ვარ ხოლმე, მაგრამ ყოველთვის ესე არ ვარ და ეგ არის პლუსი სხვათა შორის ჩემებს. ჩემი მეუღლესთვის, იმიტომ რომ ცოტა გიჟივით ვიყავი ხოლმე. პირველი შემთხვევა, როდესაც გარდერობში ვახედებ ვირებს, იმიტომ რომ ფეროვანი გარდერობი ქონია. ფერებს რაც შეეხება ხო, მიყვარს მეური. და ვინახე მამაკაცის პერანგები და არიყენებ ხოლმე მე მიყვარს. სხვა საშუალო პერანგები უმრავლესობა ჩემ მეუღლეს უკვე აღარ ეტევა და <laughs> ასე რომ ჩემებია. ყველაფერიც რომ საკმაოდ ხშირად გაქვს გადაღებები ევროპის სხვადასხვა ქვეყანაში. ამიტომ თამამად შეგიძლია შეადარო საქართველოს გადაღებები საზღვარგარეთ ის გადაღებებს. ქართულ ოპერატორებთან დამშვიდა თუ ახალმე. არ ვიცი რატო. ალბათ მიჩვეული ვარ. აა უფრონტობა მაქვს, არ ვიცი რატო. ალბათ მშვიდათ ვარ, ვიცი ხოლმე რომ რაღაც ძალიან პროფესიონალები არიან და სიმართლე რომ გითხრათ ძალიან ბევრ საკითხში არ ვიწუწუნოთ უნდა ქართველებმა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრ საკითხში ვართ. მეორე საკითხი იქ წინ. თუ გაპატიებენ ეს არის რომ იქ არის ნებისმიერ ევროპის ქვეყანაში ყველაფერი წამებით გათვლილი, იმიტომ რომ ყოველი დაგვიანებული წუთი არის დაგვიანებული ბევრი ფული და თან გამინარე მაგას ეკცევა ძალიან დიდი ყურადღება. როგორც გავიგე, ყველა წამი დათვლილია და გასაგებია, მაგრამ როგორ დაგითვლას თმის ღერები <laughs> და რაში იღე კომპენსაცია? სასაცილო იყო ის რომ მომივიდა საბოლოო ჯამში უკვე კონტრა კონტრაქტი და ვერ ხვდები, ანუ თანხა მეტია ბევრაცთან და კონტრაქტში იყო დამატებული ის, რომ ძმასაც ამიკეთებდნენ, თუ შეიძლებაო, რომ აი რამდენიმე ხერი შევასწოროთო, მკითხა ძმაზე ვიცმუშავდა და კი მეთქი არ არის პრობლემა, თქვი ძალიან ოდნავ 1-2 ღერით მომ მომაჭრა თურმე ამაშიც რომ ჩემ თმას შეეხნენ და ვთქვა მომაჭრეს კიდე ცალკე ანაცხოვრება ჩამიწერეს ახლა უკვე მზადხარ ფოტოსესიისთვის კი კი აი შეგვიძლია ახლა შემოგვიერთება ფოტო ხელოვანი და დავიწყებ ფოტო გადაღებას ძალიან ლამაზი ხარ. აი ანა. დიდი მადლობა. აი შენ ვერ წარმოიდგენ ყოველია ესეთი კომპლიმენტი და კეთილი სიტყვა ან კომენტარი ჩემთვის რამ ხალხს შეიძლება იმიტომ რომ არ ვამბობ ამას მაგრამ დაბალი თვითშეფასება მეტყოლების უნდა რი დავკარგე მაგრამ მაინც აი რა გიფიქრია, აი რა გიგდებთ თუ შეფასებას? მე ვიფიქრია. მე არ ვამბობ, რომ ვიღაცა უფრო ლამაზი ან ცუდია ან რაღაცა. ანუ როგორიც ვარ, მადლობელი ვარ. უბრალოდ მე ბევრად უფრო სხვანაირი ტიპის გოგოები ვთვლი, რომ არიან ლამაზები. ჩემ თავზე შრომობ და ჩემ შულებსაც რომ უნდა იყოს თავდაჯერებული, უნდა მოგწონდეს და გიყვარდეს შენ თავი ისეთი როგორიც ხარ. ძალიან ძნელია. დაადგინო რა გიგდებს თუ შეფასებას, მაგრამ რა გიწევს? ის ადამიანები ვინც არიან ჩემს გარშემო ეს მიწებს ტიჩეს <laughs> ფასებას აქვს ჩემი მეუღლე და კარგია იმიტომ რომ სადაც არ უნდა ვიყო თქვა რომ შევდივარ შემოანათე ან რაღაც ერთ სიტყვას ისეც მეტყვის და მეუღლის კომპლიმენტი ძალიან ბევრს ნიშნავს როგორ უნდა ითამაშო როლი სამუშაო დღის ბოლოს, როცა ასეთი დატვირთული დღე გაქვს. ფაქტიურად, მთელი დღე გავატარე შენთან ერთად, ну, საერთოდ შეხურებს თუ არ ჩავთვლით. მე ძალიან მიყვარს ჩემი საქმე და ჩემი პროფესია უდიდეს სიამოვნებას მანიჭებს. და რაც არ უნდა გამოცრილი და დაღლილი ვიყო, იმ ხელა ძალიან ძალა და ენერგია მეწლევა სპექტაკლის დროს, რომ ამითი ხვდები, რომ ეს ჩემი საქმეა და სწორად ავირჩიე. უნდა გადავინოს საგრიმეროში და უშუალოდ და თორემ მე უკვე მაყურებელი შევყავ. არ ვიცოდი მსახიობები თვითონ თუ იკეთებიან გრიმს. სიაღიარება. აა, სხვადასხვა არის ძალიან კარგი გრიმიორები ყავს და რაღაცნაირად აკეთებენ გრიმს, მაგრამ დილით რო უკვე მაკიაჟი თხარ. აა მაგრამ თან მე ძალიან მივეჩვიე მე თვითონ გაკეთებას გადაღებებზე ძირითადად. ეხლა რომელ პერსონაჟს ხატავ? ეხლა თამაშობ კრეიცერის სონატას. მმ ერთ-ერთი ჩემი საყვარელი სპექტაკლია ლევენ ცუაძის მარტივად მოსაყოლი არ არის ეს გოგო თან გოგო სამყავი მაგრამ ამბავი არის ეს გაცნობიდან ციცოცხლის ბოლომდე ამ ერთი გოგოს ისტორია სამი ყოფილი სულალი რომ მინდა ვიცადე გასწნობ ის პირველი შენ გაკეთებ გილოცა მოკლედ არა უშო ძალიან ჩვეულებრივი იყავი და ძალიან დიდი მადლობა გამძლეობისთვის მადლობა იმისთვის რომ მთელი დღე დაგვითმე და ესე არა ჩვეულებრივად გავატარეთ შენ უბრალოდ გავატარეთ დრო მაგრამ დავიღალეთ და წავიდეთ სადმე კიდე არა ნახოთ <laughs> ეს წავერთეთ ეგო <laughs>